Bueno, ahora parlarem, parlem de lo que és, diguéssim, el tema de lo que és una... com jo faig les medicions, més o menys, aunque si entreu a la meva pàgina que és contaminación Electromagnètica podeu veure un vídeo que s'ha penjat últimament a internet, a la qual explico què es fa en una casa, etc etc. no? Stop contaminació electromagnètica. Ja veo que el vídeo sobre el primer i és un estudi en una casa a Barcelona, val? Eh, jo viatjo entre Madrid i Barcelona perquè són les ciutats diguéssim que són més eh, peculiars en el tema eh, supertecnològic, no? Però ara m'estic notant compte que últimament està passant això al món rural, perquè la gent que viu a la ciutat vol tindre els mateixos serveis al camp, i això és totalment impossible. Com se solventa? Antenes. Ah. I hi ha poblacions petites que tenen xampinyons a les cases, que són al wifi, val? o Iberbanda o el que sigui, que resulta que entres als pobles, una cosa que no havia notat mai durant fa molt de temps, pràcticament nul, entres allí i te comença a donar mal de cap. I aquest és el símptoma de d'això que ens petarà ara mateix, o sigui, ara ja estan introduint el 4G, o sigui que no és per assustar ningú, però o ens adaptem o, o mutem, o una de dos. Mm? Els problemes que ens trobem a les cases aparentment eh, sembla mentida però del 80, bueno, del 90% de les cases que vaig el problema de més contaminació electromagnètica està dins de casa que no al carrer i això és greu, diu però per què? Perquè la gent entra, tota la tecnologia ha entrat a la nostra casa incluïdes les oficines o les botigues i doncs ens, ens ha fet la pell bueno, en el bon sentit de la paraula, <laughs> ens ha fet la pena el sentit de que tenim tota una sèrie de tecnologia que no sabem, la tenim però no sabem com funciona, sí, enviar un WhatsApp i tot això ho sabem tot, això, va, enviar foto, Instagram, tot aquest tema, ràpidament, fantàstic. Ara, com ens afecta, què podem fer per evitar tot això no en tenim ni idea, perquè no hi ha cap protocol ni res. Últimament m'he dedicat a especialitzar com utilitzar aquesta tecnologia i en la protecció de les cases. Val? Després al, a la següent ponència ho explicarem una miqueta més, més conscient. Això és un mesurador de camp, diguéssim, de baixa freqüència que medeix dos camps. Seria, un és el camp magnètic, val? i l'altre seria el camp elèctric. El camp magnètic què seria? Pues, ostres, pues tenim el, el projector, no? Això el seria el projector, el poso en camp magnètic i ara dic la Vespino perquè comença a fer ciroll ja. i ara pel castic evidentment eh, comença a pujar mil, mil i pico vale? va pujant més això seria un camp magnètic però si veieu en aquesta alçada tinc 32, 23 la norma de la bau biològica que tant ho seguim menos de 20, habitacions per a dormir ja no afecta. El camp magnètic és com una brasa. Si la toquem ens crema, però si ens separem, ràpidament desapareix aquest camp magnètic. Val? Tot, tot equivalarà a lo que tenim al costat. Si tenim un, això mateix, doncs, bueno, només que ens separem una miqueta, però si tenim una torre d'alta tensió ja tenim un volum molt gran de camp magnètic, aquí sí que, sí que ens, ens faria mal. Després tenim el tema del camp elèctric. el camp elèctric necessitem el doble d'espai que el camp magnètic. Perquè resulta que el camp, el camp elèctric se solapa en totes les habitacions. Eh? O sigui, quasi tot va elèctricament a casa. Ojo amb les cases domòtiques, que últimament les cases domòtiques estan utilitzant l'alta freqüència per, per encendre i tancar qualsevol cosa. Eh? ara hi ha rentadores wifi, eh, frigorífics wifi, o sigui, és la, Samsung és, és potencialment en aquest tema, és pioner en aquest tema. L'Smart TV, tot això és inalàmbric, val? en el moment que tu arribes a casa amb, una, eh, mal iPhone, pum, i directament ja veu les teves fotos, els missatges a la pantalla del televisor. Val? O sigui, tot això, és aquesta tecnologia, l'agraïm molt, però aquí tenim uns riscos bastant serios. Mm? Bueno, el camp elèctric. El camp elèctric el mínim en vols metre, val? Tot aquest, el eh, que estic parlant també ho trobeu dins de la, dins de la pàgina meva, eh? Trobeu la normativa de la Bau Biology, eh? la normativa que seguim, mm? i a partir d'aquí, doncs, el, el camp elèctric seria, doncs, per exemple, jo mm, me deixo els endolls. Penseu que cada endoll d'una casa és una fuga d'electricitat. Després a, a la següent ponència veurem per què. Perquè és un forat. A, a Madrid me vaig trobar en una casa que un instal·lador li va ficar 22 endolls, 22 capsetes per connectar endolls i interruptors amb una habitació de dormir. Perquè el senyor li havia dit, no, perquè puguis connectar més coses possibles. Bueno, doncs allí aquella, aquella brutalitat se va fer simplement desconnectant. Vas a la caixa d'empalmes, desconnectes els cables que no vols i desapareix aquest camp elèctric, només deixa el que tu vols. Pues, tenim que anar tancant aquests forats. Les, les làmperes de peu que tenim al sofà, eh? qualsevol làmpara, penseu que cada cosa que està connectada a la xarxa elèctrica està contaminant. Estic apagada, eh? I l'eina que he descobert, que també surt al, al vídeo que, que vaig fer, és això això val un euro I em direu, bueno, què, què, què és això de, de, de diferent? Doncs pues això és el mateix que una regleta, vale, d'aquestes que tenim a casa, però que si jo tanco la regleta se tanca, evidentment se tanca el que està connectat allí, però ens deixem el metro i mig de cable, vale? això ho connecto a l'endoll de la paret, tanco aquí i s'ha acabat el bròquil d'acord? I això costa euro Això és l'eina més potent per a una casa pel tema dels camps elèctrics. Això ho vaig descobrir a la tenda dels xinos de baix de casa meva. Eh, a Alemanya ho venen per 28 euros. Mm? El mateix aparell. solució Evidentment les hi ha. I me dedico a buscar eines que tinc al costat, o sigui, locals, no cal anar a buscar coses molt llunyanes, no? Que està molt relacionat amb el que estem parlant. Això és una altra eina és un, podríem dir-li un xequejador d'endolls. La majoria d'endolls que estan col·locats a les cases estan fatals. La fase i el neutro estan cruzats, sabeu que hi ha els dos raïls del tren, sempre va el de la dreta i el va de l'esquerra, no? Pues bueno, això te va dient quin està d'això, bueno, pues simplement montes aquí, li dones la volta al cable i ja ho tens tornat a veure funcionant. La Terra si està connectada o està desconnectada, també t'ho diu, eh? Bueno, aquí hi ha uns... Ja diguéssim, hi ha uns números que te diu no hi ha toma de terra, o està a la fase de la toma de terra, això seria molt perillós, però que sapigueu que, que n'hi ha. I això és un aparatet que val 19 euros. Val? Doncs són eines, ja et dic, que estan molt a prop, són molt barates i ens poden ajudar. Deixes que vagi passant? Sí, aneu passant perquè aneu veient la cosa. Si alguna vegada teniu un dubte per trobar-m'ho, podeu demanar. D'acord? Sobretot aquest, aquest endoll d'aquí és molt interessant perquè ja dic, pel cost que té, 1,50 euro és, és algo impressionant. Sí, sí, sí. Eh, sí, sí, però teniu que mirar una cosa. Hi ha molts que estan connectats perquè també els xinos també s'equivoquen i normalment s'equivoquen bastant perquè va molt de pressa. Teniu que donar-li la volta a l'endoll aquest perquè si no per la nit veurem el led no acabar de tancar. No sé si m'explico. Exactament. Aquesta llumeta, quan està oberta, si tu el poses bé, tanques i d'això, però si li dones la volta, se queda obert. O sigui, la millor... Lo bo d'això és que tanqui les dos, els dos cables, ¿vale? Normalment funcionen tots. Bé. Fase i neutre. Exactament. Saber col·locar bé. Pues doncs quan no saps quina és la fase i quin és el neutre, el que et fixes és el que ell diu. Fas, veig, veig colorit? No, li dono la volta sigui, queda un color més basc. Sí, queda allò, és com un... Saps aquelles, aquelles llumetes que tenen els nanos als endolls perquè tinguin por per la nit, que se'ls fica que són com una mica? És el mateix tema. Val? Aquest no l'he provat, eh? <laughs> Si sortirà malament. Bueno, però serien, ja et dic, serien eines molt interessants, eh? que això podem minimitzar en altres la, la contaminació que tenim dins de casa. Mm? Aquí no es veu No, perquè n'hi ha, ha alguns que tanquen completament. L'endoll tanca les dos, perquè no hi haguin problemes, d'acord? Però tota la gent que m'ho ha preguntat és, a més, teniu que fer una prova que a mi la gent m'atruca truca i me diu que funciona la mar de bé. Hi ha gent que ha arribat a tard a treballar. Què és? Baixar el magnetotèrmic, el, el quadre general, baixar tot menys la nevera o el congelador, evidentment, perquè si no després tindrem problemes a casa. Però feu-ho al cap de setmana. La gent s'aixeca tard a dormir. No, no, la gent m'ho ha dit, he arribat tard a treballar, però per una vegada me n'alegro molt de que hagi arribat tard. Diu, perquè he dormit. Això se diu electroestrès, que és el que parlaven. Aquest estrès, però, en l'electre, en electricitat. Això és la conseqüència de tot el que tenim al rededor. A més, penseu ara mateix a la vostra casa, a la vostra vivenda o a l'oficina on treballeu lo que, la, la quantitat de coses que teniu al redor vostre. Doncs suposem que tinc el llit, el capçal del llit aquesta, aquesta ristra d'interruptors que medeixen. Com? Aquesta d'aquí. Pots medir, eh? Sí, i tant. A veure. I ara ho ficaré en camp amb un capçal del llit potser no n'hi ha d'altre, Jo tinc ara 348 volts metre. Evidentment jo estic tocant ara amb, la, amb el d'això i estic interferint, no? Una miqueta. Jo normalment deixo l'aparell damunt del llit i ja no, ja no interfereixo i me diu el que hi ha. Però jo si tinc 341 volts metre, per aquesta rista d'interruptors, evidentment tinc un problema greu. Eh? Tenim aquestes... Si jo em vaig separant... Veus? Aquí aquesta seria la distància aproximadament eh, que jo podia tindre al llit, aproximadament per aquesta mesura que tinc jo aquí. Val? Això seria el que és el... Eh? Aquesta distància en casa rural. No, pots dormir amb el cap als peus. No, hi ha un altre... No, no, hi ha un altre sistema, el que passa que és un sistema una miqueta, una miqueta rocambolesc, que és... Molta gent agafa la caixa d'empalme i desconnectem la, els dos endolls d'allí, perquè total, per dormir i al final tens una, una llumeta piles que van corrent continu i no contamina res al final dius, bueno, eh, fa falta que tingui jo aquí dos làmperes que també contaminen i tal, o en una casa que vaig anar, dos làmperes de baix consum, allí, a, a, a més a més, o sigui, al final se va optar a dir, ostres, m'he comprat allò de les bicicletes que van aquí, m'aixeco per dormir i me'n vaig man allò, dic, home, tampoc estrem però bueno, és una manera de, de fer coses. L'àmpara de Sí, de pelea de piles. Davant de piles de lents. Sí, sí, sí, no, no, però a mi em que hi ha gent que també fa les seves pinitos a l'hora de... No? I és viable, no? Perquè si no vas de nit igual tens problemes aquí, te dones contra, el, contra el llit, etc. no? Sí, sí, no, això, i això també serveix pel radiodespertador. El radiodespertador, jo pensava que s'havien acabat, però ara resulta que n'hi ha uns de pitjors, val? N'hi ha uns que t'il·luminen l'hora que és de techo, que això ha de ser més greu, que l'hora, quan tu t'aixeques, te sona l'alarma i a més a més veus l'hora que és, te té que agafar un impacte però brutal. O sigui, això encara pot fer més a lo que és això, val? Escolta'm, a quina distància és posar el mòbil de les Perquè no tots tenim No, no, és que a l'habitació no té que haver res. No té que haver res. Jo... En modo avió, tampoc? A veure, sobre aquest tema jo estic donant moltes xerrades de com utilitzar eh, els telèfons de smartphones d'última generació, que pràcticament és el que tenim a, a, tothom pràcticament avui en dia i el que assistirà. Hi ha moltes eines que porta el mòbil que no, només sabem com funcionar les redes socials, tirar fotos, etc, però no sabem com minimitzar. Val? O sigui, al mode avió no podràs trucar, però sí que li pots donar un nano que jugui amb un videojoc o que tiri una foto o que jugui amb el que sigui, perquè no té cap tipus de radiació. Això és veritat. Perquè això m'ha passat al Conservatori de Música de Reus, per exemple, tots els nanos allà esperant per matricular, i les mares, claro, ja, ja saps què passa, quan es porten una hora per allí ja, ja és insoportable. pues a cadascú li van donar un mòbil, se van sentar tots a terra, en cloquilles aquí ficant, jugant. A l'últim li van donar un iPhone, jo no vaig poder aguantar i vaig dir, escolta, sabeu el tema mode d'avió? se va fer un corro allí que semblava que està donant una altra conferència final la dona, ostres, que tinc un totxo aquí d'instruccions, dic, sí, perdona, però eh, el castellà només són quatre fulletes, tot el més són idiomes que no, no entenem ni no sabem d'on venen, o sigui, ostres, veritat, i tal. És qüestió d'agafar el nostre mòbil i començar a xafardejar, mirar què podem fer en aquest, i podeu fer moltes bergueries. Els telèfons porten una cosa, jo ara, per exemple, jo el tinc al telèfon, el tinc apagat ja perquè a vegades no me'n recordo, però hi ha una cosa que és, mmm, que quan jo tanco la pantalla, que la poso a, a fosques, se desconnecta tota la, tota la red de dades i també funciona un SMS i la trucada de telèfon. Tot el demás se queda anul·lat. Quan torno a obrir la pantalla automàticament se connecta. Pues això és una eina per que no se irradieu, perquè penseu que cada icono que porta dalt al... Si mireu ara vostre vostra segur que ens heu enxufat el Bluetooth, el wifi, no, potser no el teniu enxufat perquè us menja la bateria. Però no es preocupeu, les bateries d'última generació ara tothom estan enxufat, perquè no, ja, aquí en aquest país no paguem mai les coses, sempre estan obertes. Eh, el GPS del, del mòbil és pitjor que el del, del cotxe, perquè utilitza quatre antenes per geocalitzar i al Fusquare, al Twitter, pot dir, eh, ja estic aquí, eh, estic agafant el tren aquí a Mataró, me'n vaig cap a Barna. Tenim un munt de riscos, no fa falta. Si ara més vull trucar, penseu que el mòbil d'abans tenia menys riscos, només serveix per trucar. Però és que el mòbil d'avui és un ordenador dins d'un mòbil. O sigui, a partir d'aquí tenim un problema bastant greu. Val? Això ens pot servir per saber què és el que me ve de la casa del costat, eh? una habitació i tindre la cunya mal disseny, tindre la cunya detrás, forn, vitroceràmiques, microones i tal, i la, una persona dormint allí. Mai ningú va pensar que allò podia ser que vingués del veí. Simplement a l'aparato doncs, li faltaven dígits i pitidos i, bueno, en fi, per, per poder sonar. Val? Molta gent diu, bueno, fem una medició. Ojo, què és una medició? Una medició és que jo posi l'aparat amb un trípode, com fa el Ministeri, que te'l fica aquí al mig, i te diu el que hi ha. L'altre dia vaig a Sant Buna, i la veritat, li vaig fotre una mica la bronca, però no els hi vaig dir de, de què perquè si no igual ja no en parlen. Quatre persones enviant whatsapps costado a la pared de medición yo que yo no interferé. ah no, pero es que aquí nada más vamos a mirar lo que es el cómputo general, digo, pero ¿qué más estás contando? Sí, una medición seis shows, vale? y yo lo que faig es, comienzo a escanear escanejar les, les parelles, les habitacions i de veritat que se troben moltes coses. Dins dels armaris se troben moltes coses, que venen de l'altre costat, evidentment, a part del que pugui haver. No? Però que me vinc a referir que això és una, una mesura, un estudi d'aquesta vivenda. Ja siguin camp elèctrics, camp magnètics i radiofreqüències. A part de després de, de, de, dels possibles tòxics o materials que puguin haver, que això també és molt important avui en dia, com molt bé Elisabet ha dit. Pues, tot això és un estudi, una mesura ja et dic, és ficar un trípode allí, cobrar un, un, uns diners i ja dir, bueno, ja senyors, ja està, ah, això sí, te vendré tot un ventall de pintures i d'això i farem una caixa de Faraday. Al fer una caixa de Faraday les persones se marxiten dins. La NASA ja va fer un estudi, va posar dins d'una caixa de formigó, no sé si coneix aquest estudi, va ficar un munt de plantes allí, va ficar la, un, bombetes incandescents, eh, que simulen la, la llum solar, i durant aquest temps, doncs, nutrients, aigua i tal, anant regant allò, eh? i al cap d'un mes o 40 dies se van morir totes. Claro, faltaven les ondes Schumann, faltaven tota una sèrie d'ones que a nosaltres no ens serveixen, no simplement. Jo, per exemple, de, de Latinoamèrica, una de les, pàg de les pàgines de dins de la meva que té molt d'èxit és la, de, la, la pàgina de la jaula de Faraday, els mexicans sobretot perquè tots tenen, estan obsessionats en tancar-se en una habitació i que no m'ataquen. Vale? O sigui, no. Si nosaltres ens, ens tanquem completament, la veritat és que tindrem problemes. Hi ha gent que té mal de cap si d'això. Comencen a blindar per tot arreu, sobretot en grafit. Vale? Els visillos d'aquests de, d'això, eh? ell ho pot dir, això, o sigui, m'he trobat amb persones també electrosensibles que en el, qual estàs tu tancat allí amb un envàs i resulta que aquella persona s'està, eh, el cos reacciona, Eh? Per això vinc a referir que un estudi, un professional, eh, que et ve, te mesura la casa, te fa l'estudi i te diu aquí pots fer això, aquí pots fer allò altre i cada cert temps, cada dos anys o el que sigui, s'ha de tornar a repassar com està això perquè eh, la tecnologia avança més ràpid que les solucions, eh? això, sí, això és segur. Un estudi que fa quatre dies que s'ha pronunciat ve de Turquia, no de la plaça aquesta, de que, la que estan liant, i dels canons d'aigua, però sí que ve d'un estudi de 350 persones, des de 9 anys fins a l'edat que convingui, en la qual s'han, se, bueno, el que sempre diguem nantos, mals de caps, tot això relacionats amb les últimes tecnologies. Els han ficat en unes habitacions eh? i tots aquests símptomes relacionats amb les noves tecnologies. Tablets, wifis, telèfons mòbils d'última generació, aquests són els símptomes que hi han. Després, si tinc un moment, us lo ficaré perquè que veiem una miqueta i interactuem una miqueta amb el tema. Eh, ara jo estic, eh, estic ficat en el tema de la Supermat. A primer va ser Girona, ara es toca Tarragona. La Supermat, una línia de molt alta tensió. ¿vale? O sigui, hi ha inclús a eh, torres que arribaran fins als 80 metres, com a la Serra de Guadarrama. Diuen, oh, és que si no em passa per, pel costat meu, ja, però és que hi ha, hi ha, hi ha valls que se que, quan fas una foto tens que agafar el Photoshop perquè estàs tan ple d'infraestructures que ja no tens cap sentit de res. Quan te passen una línia d'alta tensió te passarà pel teu costat. Jo sempre recomano, per les que m'he mesurat fins ara, una franja de, de seguretat d'uns 300 metres. Val? Aquí estem a les torres molt altes i estem a les torres mitjanes. Val? També vinc a referir perquè tenim, tenim casos de pluja, vent i tot això són increments atmosfèriques que evidentment doncs, ens, ens afavoreix o ens allunya d'aquesta línia. Hi ha 300 metres i provades amb persones mm, molt electrosensibles en aquest tema, hem corroborat de que és una franja de seguretat bastant bona. Després el tema de la, de la conducció d'aquesta electricitat al terra, em posta una caseta de fusta, un camp elèctric brutal. Tenien 250, eh, 2.250 metres quadrats i no se'ls va ocórrer més que agafar la caseta de fusta i ficar al costat de la torre d'alta tensió, de mitja tensió que donava servei a, a les més urbanitzacions. Doncs pues bueno, endolls, endolls, totes les parets de fusta, pintada amb vernís derivat del petroli, que allò era un escampall d'electricitat per tot arreu. Dic, bueno, jo si agaféssim un fluorescents aquí igual s'encendrien i tot, sense connectar-los. Quina solució? Arbres de creixement ràpid. Se planten arbres de creixement ràpid a lo que és entre la torre i lo que és el d'això i el camp elèctric desapareix, perquè l'arbre està completament aferrat al terra. Aquesta seria una solució, fins que creixi l'arbre, evidentment, val? però seria una solució d'això. El camp magnètic sí que aquí no es pot fer res, perquè el camp magnètic Penseu que una cosa, que el, el camp magnètic, ara sí que ja estan sortint materials que ens faciliten molt la cosa, però a vegades tens que valorar si val més la inversió que tens que fer que no la caseta de fusta en qüestió. Val? També me n'he trobat amb mesurant en, en, en, camps, en camps de baixa freqüència un contenedor, hi ha molta gent que s'ha ficat un contenedor doncs, com a vivenda, no? plan modern i tal, jo tinc un contenedor allà a Reus que tinc eines i tal guardades perquè, clar, mentre cercat també treballo, faig altres coses, no? Me dedico a ficar tanques metàl·liques, després entendreu per què hi ha la protecció i la xarxa metàl·lica, com és que pot donar molt de joc, que és molt interessant, són descobriments que vas trobant a partir de la feina que fas, i bueno, i no tinc cobertura, ara estic per allà d'alta freqüència, no tinc cobertura en aquell lloc, però sí dins el container metàl·lic. Això sí, me la porta oberta perquè si el tanco no hi ha cobertura. Si jo vull trucar, obro la porta, entro dins del contenedor i escolta, tinc cobertura al màxim, però me, me puja i baixa. Per què? Perquè xiu, xiu, xiu, xiu, xiu, xiu. Comença a rebotar per tot arreu. Mm? Cotxes, trens... Ara, <laughs> tot això portaran wifi, o sigui, bueno, però no fa falta, o sigui, eh, el wifi serà una, una cosa més, i a més en tots els, els portàtils mals pens que porten amb els pinxos i amb els, amb els telèfons amb els telèfons d'última generació eh, els rebots allí dins ja a vegades el posa en silenci el d'això i li falten dígits a l'aparell d'alta freqüència a l'hora de mesurar a l'hora de mesurar el camp de baixa freqüència hi ha una cosa que faig molt sempre és baixar el magnetotèrmic general de la casa per què? Perquè així sabré el que me ve de fora, no ho fa això. Val? Jo sabré el que me ve del veí del costat, o me ve de l'oficina que tinc enfrente, o de, o de baix mateix. Mm? Per la meva experiència, els pitjors pisos per viure són els àtics i els primers. Val? I em direu, per què? Bueno, a l'àtic és comprensible, totes les antenes de telefonia mòbil de tota la ciutat se menjaran allí. ¿vale? I una de les preses és l'edifici més gran de la ciutat d'Alicant, que és l'apart eh, hotel aquest d'Alicant, doncs, tot eh, anant pujant a mesurar amb una casa, que la qual, eh, amb un apartament a la qual tenien problemes de càncer, doncs la persona que pujava a l'ascensor doncs també estava dient que havia, un, sense comentar res, que havia un càncer aquí, un càncer allà, i dic, ostres, vaig mesurar allà i, claro, se m'atacava per l'altre costat, perquè com és estret, me venia per l'altre costat i me venia per l'altre. És l'edifici més gran que hi ha. Pues, era impossible viure en aquell, dins d'aquell edifici. Només podies viure dins del lavabo, mínimament. Perquè el lavabo no tenia ni finestra, no tenia, no tenia res més. I els primers pisos, per què? Bueno, perquè estàs damunt d'una oficina, estàs damunt d'un supermercat, damunt dels frigorífics, damunt de tota la infraestructura del wifi, de totes les xarxes que tenim, de totes les lluminàries i les reactàncies, etc etc. i simplement anaves posar això al terra i mesurar el que tenim, no? I ara aquí fem aquí el cas, que millor no ho és, no? Aquí tenim un camp magnètic de 6. O sigui, és un, és un bon edifici. Primer que tenim, tenim mosaic al terra, que també és molt interessant. Val? Si això fos un parquet ja en parlaríem. Mm? I de camps elèctrics també tenim quatre de camp elèctric, o sigui, ja està xapó. ¿vale? Lo que és el tema de... I en el, i en el, i en el paviment flotant, en el, en aquell En el sintètic. En el sintètic, perquè, perquè és diferent, aquí hi ha no. un canvi de paviment. Ja em canvi paviment. Mira, ja, la tecnologia jo no es porten gaire bé, ja us explicaré per què. I això? No, si permets. que això ja no sé què hi ha, però allò és un... No s'està aixecat a sobre d'això? Camarets i res? Camarets i magnètic? Tampoc. Res, res. No, perquè això és un terra tècnic, que són els que a vegades donen problemes. No, ah, ara què? Clar, bueno, aquí no. Has de mesurar en el punt que hi ha el No, no, ara se tenia que buscar... Exacte. Sí, ara farem el rastreador, al final agafaré aquí una miqueta d'això, però bueno. No, al final jo és que tinc una pinza amb una d'això i vaig per terra, així com un detector de metal, que si no acaba... Home, pujar no, pensa que el sol tècnic deu estar al terra i tenim una distància. O sigui, el camp magnètic veieu que quan nos separem una mica desapareix. Vale? Tenia que ser la, la, la, la fortalesa, és bastant... Però sí que és... No, no. Bueno, hi ha coses que floten que no sabem que s'estan moguent, però de moment està bé el tema, eh? Sí. sigui... No, no, de moment està bé. Ara, el tema de la ionització d'aquesta sala és bastant... Però bueno, se poden obrir les finestres, que això és molt important, perquè a la majoria de llocs... Sí, gràcies. La majoria de llocs me trobo que hi ha... Eh, bueno, els tres mateixos, els tres mateixos jo viatjo molt en tren i no sé, m'estic plantejant, no sé si n'hi perquè uns xorros, uns xorros d'aire condicionat que dius, hòstia, jo no sé si estic al Polo Nord o què sigui. Després hi ha, hi ha crisis al cine, no m'estranya. Tres persones dins del cine i tinc que portar una jaqueta. I a l'hivern tinc una màniga curta dins. Si surto al carrer i no me'n recordo, agafo una clatellada que estic almenys una, una setmana. La gent no va al cine. No, no m'estranya. I en això, què costa ficar un aparell que reguli la quantitat de persones que han en una sala ma la quantitat de xorros d'aigua O si vas a comprar el Zara. ¿eh? jo dic el Zara perquè és on hay más chorros de, d'aire aire. Entres per la porta i sembla que estiguis en una, amb una càmera frigorífica d'aquestes d'ultracongelats, no? I els Bueno, i els bancs. Sí, allí, allí te posa així perquè marxis més aviat possible, perquè, vamos, tal com està el tema... Eh, alguna pregunta sobre el tema de... Després, a, a l'últim us donaré un catxarro, se'l aneu passant a cadascú i aneu mesurant el que teniu al costat, per exemple, per dir alguna cosa. Val? Com? N'hi ha de, de no tan professionals? Sí. I quin preu poden tenir? A veure, n'hi han, de, han de 40 euros, però n'hi han de 100 hasta 200. Jo me quedaria amb el de 200. Eh? Si voleu una cosa, bé perquè el més és molt variable. Val? I està, tot està entre els 200 euros, aproximadament un, un aparell bé. Després n'hi ha aparells que són més d'anar per casa, vale? que són més, diguéssim, per dir, bueno, què tinc aquí? A veure, pam. Passa que pots caure dins d'això de dir, ostres, tot el rato vas en aquell aparell. I resulta que el bolso tens que portar un carretó perquè hi tantes coses que portes i al final ja no... Eh? Tot això... Però me vinc a referir que n'hi ha de 50 a 200 Després tens que, tens que agafar el que més s'adapti a les teves necessitats i per què el faràs servir, que això és molt important. Eh? Tots els aparells tenen camps magnètics i elèctrics. I quina diferència? O sigui, aquí és pitjor el magnètic, elèctric... Ostres, quin és pitjor? El pitjor, no sé, jo, jo per mi, a veure, jo el camp, el camp magnètic depèn de la, de, la, de la força que té, eh? depèn de la força que té, és pitjor un camp magnètic, però és que ens separem i desapareix de seguida, però el camp elèctric és bastant fotut, ja tenim molt més camps elèctrics a tot arreu, és pràcticament els camps elèctrics. Si, si ara no estem al carrer, però jo, jo com faig els cursos, bueno, després us diré que faig cursos, ja us diré quan els faré, però si voleu apuntar algú, quan fem pràctiques anem pel carrer i anem mesurant totes les línies d'alta tensió i la gent al·lucina, diu, ostres, què és això? I ja veus allí, al final tinc que dir que som de, som de la companyia del gas que estem mirant si hi ha fugues, perquè si no la gent comença, em va venir la policia municipal de Cambrils dient, bueno, què, què estáis haciendo aquí? I no, estem aquí. Doncs pues, tu pots seguir una línia. A l'hora de, de comprar una, una casa, un adossat, per exemple, tens que mirar on està el transformador. Això és... Mires el transformador i si està en, en aquesta cera, els cables d'alta tensió passaran per aquí pues, elegir un adossat en un jardí, jo compraré el que està enfrente. Val? Per què? Perquè els cables d'alta tensió que estan soterrats meteixen igual, simplement no els veus. I del jardí d'aquests cables d'alta tensió jo tindré dos metres dins del jardí que m'està venint al camp magnètic els nens que juguen al terra, etc etc. Això de, a l'hora de, mm, de, de crear espais o de crear aquestes xarxes que parlaves, de, de, de poder dissenyar-les d'una manera que no, que no entorpeixin diguéssim d'això, doncs clar, això és, és important. Eh? Penseu que el que s'ha dit, els àtics i els primers pisos són els que estan més cotitzats. Val? Després viure a primera línia de mar també és un problema, perquè com abans havia dit, ningú apaga ningú apaga els, els dispositius. Tots els barcos de recreo i d'això venen amb els GPS, amb els wifi i, i amb els radars oberts a port. Pues fan una batuda a tota la gent que està visquent a, a, a, a la primera línia de mar. O sigui, si podeu elegir, agafeu la segona. Sempre la segona onada sempre és millor que la primera, perquè si ja sempre hi ha algú que para, amb tot el cachondeo el respecte, d'acord? Eh, tenia que contestar la teva... Formació alguna forma de, de, dels habitatges? O sigui... Sí, en eh, parlaré, en parlaré d'aquest tema a la, a la següent. Ara estava, és que estic intentant, perquè, a veure, com he comentat abans, la tecnologia i jo no ens porten gaire bé, serà per aquest tema, no? Perquè se m'ha carregat les presentacions, se m'ha quedat tot. A les 5 de matí fins ara pues, he anat preparant coses sobre el camí, no? I a l'arribar aquí me diu, no, no, fes ara el tema dels, de les medicions, dic, bueno, ja està tot, ja, fantàstic. Bueno, eh... Suma, suma, suma, i després ja parlem bueno, podem, de, de les, dels apantallaments. i Això. Podem, podem, podem mesurar o medir, podem el, a dins d'una casa podem mesurar tot el que tenim. Pensem que tot el que estigui connectat a la xarxa elèctrica és mesurable en, camp, en camps elèctrics i magnètics. Això seria un, un aparell, val? Un de més senzillet, que seria este, vale? Aquest té la E d'elèctric i la E de magnètic. El fallo a l'hora d'agafar un aparell que tingui dos camps és que no, no canviem la tecla. Vale? I mesurem una cosa per l'altra. Eh? I aquests ja estan més o menys estipulats perquè no passin, de, quan arriben a 2.000 se posen a 1, vol dir que s'ha passat de rango. Val? Aquests aparells no, no deixa la normativa espanyola, perquè si no ja, és que no, ja, no, ja no els vendrien. O sigui, me vinc a referir que això ens, ens mesura els camps per a la nostra salut, val? a partir de la norma de la biologia. Mm? Mesurem ordinadors, mesurem la cuina, després parlar de la cuina que és un tema molt calent dins de casa. Val? Eh? al despatx, eh, o sigui, per exemple, sempre el problema que tenim és que tenim la CPU de l'ordenador sempre als peus, perquè el senyor cable que ve amb l'ordenador és molt curt, per reduir costos, val? recomano que aneu amb una, a la casa informàtica en qüestió o amb un magatzem i feu un allargador d'aquesta CPU i us l'allunyeu un parell de metres. Val? Ara les CPUs estan ja sota la pantalla. Com? Que els, bueno, Bueno, eh, a veure, dins-lo... No, aquest està aquí. Aquest aquí. No, aquí... Aquí pel que veig està bastant connectat tot. Sí, bueno, o que els venen ja per posar sobre la pantalla, són molt petits. A vegades estava amb una... parlant una altra vegada dels, dels edificis malalts, vaig estar amb una, amb una empresa de logística molt important, a la cual pues nada más tocabas el aluminio, tocabas con cosa, cosa y chis, chis, y que eso es un síntoma, bueno, es hermético, aquí se pueden abrir las finestras, allí no podía abrir abrir tenían una llum que me hacía mal la vista más de eso, eh? o que tenía todos los números porque digo, si tardé una mica mes y aquí ya, pero claro, oh, es que son jóvenes, no no, pues aquí lo todo todo, no? O sea, sí, claro, aquí está el problema, ahora aguanté todo pero después ya ya a caure las cosas, y me va a una tabla que tenían un site Un sai és la bateria que, si per exemple salta, així de gran, i així el tenien sota, sota d'això. Vaig posar l'aparell sense pegar el sai damunt de la taula i se me disparava una barbaritat. I ell fent broma, ah, és aquest que té radiacions i tal. Jo, jo, jo no sóc. Clar, era el sai que estava sota. bueno, pues, tindré aparells sota la taula, sota, clar, no es veu, tot, tot el que no es veu se fica sota. Després veurem per què. Tots els problemes venen, o sigui, mal de cames, mmm, tota una sèrie de coses que, que la gent recordarà i recorda, ostres, però això ho puc situar en aquesta situació que jo he viscut o, o amb semblança. Eh? En aquesta aparells de camps elèctrics tot és mesurable, des de catenàries, però la, catenària en aquest país funciona a, a, en línia contínua, o sigui, en corrent contínua. Què passa amb la corrent contínua? Que tenim que mesurar la meitat, val? Bueno, això és, és un altre tema. Per exemple, si nos dona 300, doncs seria 150. Val? Per què? Perquè no és el mateix anar continu que anar en altern. Vale? Això és un tema d'Edison de, de i Tesla. Però el camp magnètic que dona aquella catenària és la mateixa. El camp magnètic no varia. Dins de, del món de l'electricitat no varien. Depèn la font que tingui, ja sigui un motor o que sigui, sempre hi ha un camp elèctric. Dic un camp magnètic, perdó eh? independentment de que sigui en contínua o que siguin alterna. Mm? Els altaveus, un altre problema que tenim, els altaveus de, en qualsevol oficina, aquests estan dalt al techo, que estaria bé que estiguessin aquí dalt. Pues en aquests, no sé si estan connectats ara, sí. Sí, sí. Hi ha una variació està el 900 i pico, si anem a la part de darrere on està el motor, on està la, la bobina, és allí on de veritat fa això. Pues el problema el tenim a la majoria d'oficines que tenim els altaveus, aquí, eh? sempre al costat, tot ho tenim pegat damunt, val? Ajuntaments petits, pues tenen una sèrie de, de, de, de bueno, a part de que tenen un munt de cablejat, un munt de coses que no d'això, ho tenen tot aquí damunt ficat. Vale. de... Vale. I jo aquí els auriculars de, del, del mòbil quan... Bueno, això dels auriculars és un tema que últimament també ho he investigat bastant. Eh, ara tinc a punt de fer una, un estudi que ja, ja el vaig fer ja fa temps i ara el posaré en òrbita. Bueno, el publicaré no fa gaire. Tota la gent que porta un pinganillo dins de l'orella, doncs pues bueno, gent que pues, parla o fa footing o amb el pinganillo d'altaveu dins, no? Bueno, jo és que tinc la, la desgràcia o la sort, no sé com diu, que tinc, tinc un fill que canta rap, ¿vale? amb totes les conseqüències que comporta això. Eh, bueno, a partir d'aquí li vaig dir, ei, <laughs> tu que entens el tema, deixem perquè porta els cascos aquests tan grossos, que veieu a la gent que va pa, al tren o pel carrer amb uns cascos d'aquests, i dius, bueno, per què de tot això? Molt interessant. Sí. I... Aquí. Ah. I resulta, dic, hòstia, vaig a mirar el per què d'això, no? I vaig començar a fer un estudi sobre això. El pinganillo me donava de cap magnètic 1.800. I els cascos aquests me donaven 28. I aquest t'estava donant 900? Sí. Però la gran diferència aquí és que el pinganillo el tenim dins del pavelló auricular. Pròximament dins del cap. Els cascos de DJ o d'aquests porta la espuma que separa eh, a l'altaveu i a més a més ens l'allunya de dins, 28, que s'aproxima a la norma de la Bau Biology dels 20, que és per dormir. L'han encertat, que és moda o que no, eh, està encertat. Anem en això, però bueno, me va sortir el director de banc, no sé, últimament surten aquest personal, <laughs> un amic meu me diu, ostres, que jo no me veig amb uns que dic, no, que s'utilitza els diaris. <laughs> Però bueno, ja comencen a haver uns de més petitets, que només són d'una orella sol, que no van dins, sinó van també cap a fora, i pots parlar. Val? Aquesta seria la cosa. Jo el que faig és parlar pel mòbil amb mans lliures separem aquests 50 que has ficat aquí a la d'això, separar això aquí, el problema és com me foten la bronca o me molesten per alguna la gent està més pendent del que parlen per telèfon que no d'això, però en aquest moment, eh, si passa una miqueta, te tens que retirar i parlar, no passa res. El que jo vull és trencar aquest i fer una mica de gent elèctric. Eh? aplicar aquestes petites coses, als 25 mil·límetres que recomana França de separar-se el mòbil de l'orella, jo me pregunto, tinc que anar amb una galga de fusta tot el dia per saber si tinc els 25 mil·límetres? pues, ens amaguen alguna cosa d'això, pues, aplicaré el principi de precaució que tant parlem aquí i utilitzaré aquest telèfon, evidentment, d'aquesta manera. Val? Aquesta seria la cosa. Eh, això és un mesurador d'alta freqüència. Només me, me deixo una cosa, tot el que sigui inalàmbric, mesurarà tota l'electricitat que serveix per parlar, perquè ens entenguem, val? o enviar dades, o veure alguna cosa a YouTube. Mm? Jo l'encenc. Aquí, aquí sí que hi ha alguna cosa. Això és el que hi ha aquí dins. No és molt elevat, però la Baubiologia demana el 0,1 56, 42... Però tenim aquests sons, que baixi una miqueta, aquests sons que meteixen són les diferents fonts que hi han. A la pàgina hi ha els diferents sons perquè, perquè podeu eh, saber si és un wifi, si és un telèfon inalàmbric, eh, fan diferents cirolls. No? Jo vaig ficant cirolls eh, i els vaig gravant i els vaig ficant allà. Val? Aquests cirons eh, em permeten identificar, perquè els, diguéssim, aquests aparells són més econòmics, però no tenen un diferenciador de saber el que mesurem. Tenim que treballar per aquí. Claro, jo poso l'aparell, tornant als tècnics, poso l'aparell aquí al mig, aquí, tens, aquí no tens, perquè la normativa i tal, però jo sé el que m'està venint. Un telèfon alàmbric, ostres, me ve d'aquí, però d'aquí baix, però no és d'aquest veí, és del veí de baix. Val? El wifi és una metralladora, fa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa o sigui, i a més és pulsant, o sigui, és que amb el mateix xiroll ja ho fa. Això ens indica doncs, que, que té que... Però el problema del wifi no és el router, com molta gent se pensa. El router, si nos separem un metro i mig d'ell, pràcticament ja quasi ni meteix. El que sí que és el router és l'enganxe. El problema és el portàtil, eh, la tablet i el telèfon mòbil. O sigui, on arriba l'ona. No, no, a on la ona començarà a sortir de l'aparell. M'explico. On hi ha la informació. No, sí, exactament. Si jo, per exemple, això és un, un telèfon mòbil, jo tinc l'antena aquí dalt, no? Jo, quan m'estic connecto al wifi, això se me converteix en una antena, se me converteix en un router que el tinc damunt meu. Val? I envio la informació allà baix. Però és que a més a més totes les persones que estan alrededor meu, sobre 4 metres, també reben la meva radiació. Això apliqueu en una escola que hi ha 25 nanos. Val? Per què diuen, oh, és que si ens posem el portàtil aquí, damunt del sofà, és que l'antena està aquí baix i quan emiteixen wifi els homes ens preocupem sempre de, de l'aparato reproductor, no sé per què, però bueno. Eh, és el, el menys problema seria aquest, perquè és molt més greu tindre tot això damunt del nostre cos. Aquí el principi de precaució sempre és separar les coses de damunt nostre. Però clar, el wifi pràcticament avui tothom l'utilitza. Oh, és que el wifi està tot arreu. Sí, jo he sigut un gran lluitador, perquè clar, entrava en un lloc i dic, mira, aquest s'ha guardat el wifi per amb ell, va, me comparteix amb la gent que està al bar, etc. no? Sabeu que me van escoltar i ara, ara el problema s'ha convertit al revés. Ara busquem un lloc que no hi hagi wifi, però clar, és impossible trobar un lloc que no hi hagi wifi, perquè si tu traus un mesurador en un carrer, doncs pràcticament, ahir me vaig trobar un noi i dic, che, dic no tinc ni saldo al telèfon i estic navegant per internet, estic enviant arxius i tal. Diu, oi, a veure si me cobraran. Dic, no. Diu, però és que vaig a Salou i, i, i, i me connecto. Estic a Reus i, i, i a quasi tot Reus m'estic connectat. Està connectat al wifi, automàticament. Això és, això és el, el problema dels wifis, val? no. la prova? No, apaguem tot el mòbil, però és que aquest soroll no és del mòbil. Aquí a la dreta tenim una torre, aquí a fora, aquí, aquesta d'aquí, que està alta, aquí tenim una antena dalt, de Renfe, aquesta d'aquí, no, no, allà, allà, detrás vostro. La veieu allà? Que és un màstil que té una antena petita i dalt té una antena petita. La veieu allà enfrente? I bueno, detrás vostro a l'esquena, tenim una antena de telefonia mòbil gigantesca. I bueno, de camuflada n'hi ve una allà baix. Eh, no sé, allà a la muntanya també en tenim, en tenim més, és que en tenim per tot arreu, estem rodejats. Però clar, dins del rodejat que tenim, no es té que assustar això. El que passa que jo a l'hora de, de, de buscar eh, últimament me truquen per buscar pis i tot això tinc que anar fent de, de, de a veure què podem anar a buscar i tenim eines per anar a buscar i per anar a trobar però pràcticament estem rodejats el que tenim que buscar, pensa que hi ha pisos a Barcelona mateix que tenen 0,0 perquè si aquell pis té 0,0 és perquè els veïns s'han menjat tot el resto me seguiu, no? blocs on viu gent gran no tenen wifi, no tenen un mòbil d'això, aquestes persones no emiteixen, però cada vegada n'hi ha menys. No, no, és que és així. Però bueno, a principi molta gent va començar amb aquest tema lluitant contra aquesta tecnologia, no es poden lluitar contra aquesta tecnologia. A mi m'encanta la tecnologia, suposo que a tothom també, no? El que sí que tenim que protegir és intentar protegir-nos de les radiacions d'aquesta tecnologia i hi ha materials que ens protegim i cada vegada n'hi ha més i me quedo sorprès perquè moltes estan a l'abast i no els coneixem, que després és el que parlaré després. Eh? Però això ni s'olora, ni es toca, eh? però sí que se sent. Hi ha un radar que de tant en tant fa xip, Podem estar parlant molt d'aquest tema, val? perquè n'hi ha molt que parlar. Però bueno, és el tema de sortir corrents. El que no pot ser que en una habitació de, les, de pisos que estic anant ne tinguin 20, 30, 40, 50, 70, 80. És molt, eh? Però clar, la gent diu, home, però és que la meva veïna en tenia 1.000. Puguem dir, jo en tinc menys. Però és que si, si entrem en aquesta... Eh, en aquest joc, Pues claro, jo sí que en tindré menys, hòstia, estaré content, no? Però és que estem intentant, tenim que anar a reduir. Eh? Després tenim que mirar els rebots. Per què truquem per telèfon? Si l'antena està allà i jo estic aquí baix i no em toca, doncs perquè està rebotant a la paret d'aquí i, i, i jo després puc trucar. Però una cosa és la cobertura i l'altra cosa és la radiació que m'emeteix aquell, aquell, aquella antena o aquell telèfon. Mm? Les famoses picoantenes, Vas a una empresa de telefonia mòbil a, a, a mirar un mòbil, a veure quina oferta hi ha, i agafes un i dius, ostres, quina velocitat que va, ostres, que va, va... I després surtes al carrer i veus una picantena allà a la, a la façana de Vodafone, veus allí una d'això i dius, ostres, luego aquell, aquell mòbil ja ni, ni, ni funciona bé, ni, bueno, ni funciona, ni hi ha cobertura, ni hi ha res, però claro, te l'han venut amb una picantena allà. La caixa és una de les que utilitza més picantenes, val? O una altra vegada banquers, eh, les empreses de telefonia mòbil, per què, per què s'utilitzen aquestes picantenes? No simplement per dir, eh, mam, això, no, simplement perquè hi ha punts foscos, se fiquen en, en llocs que hi ha molta gent eh, i que hi ha un, un punt baix de cobertura i fiquen aquella picantena, val? Les companyies de telefonia mòbil la fiquen per donar un servei a l'hora de vendre alguna cosa. Diu, ostres, mira, tinc cobertura, puc... Eh, mira, posa't un vídeo de YouTube. I dius, ostres, quina velocitat que va, se pot veure, perquè la majoria de vídeos de YouTube comença a donar volta i no es veu res. Eh? Aquesta seria una de les coses a, a, a tindre en compte. Per lo de més, per lo de més, al cap això comença a funcionar bastant. Per què? Perquè pensem que nosaltres ens n'allunyem, pensem que estem a, sent que estem doncs, lliures de, de qualsevol perquè estem d'això, però jo cada vegada, com el que comentava abans, les tecnologies de la ciutat arriben al camp perquè la gent de la ciutat no pot passar en aquestes tecnologies, perquè el 3G al camp rara vegada hi ha l'HGMMA i bueno, en fi, tot l'Edge d'Orange i tot aquest tema, que això, bueno, que si tu vols obrir un correu a, a dures penes, val? I clar, la gent diu, hosti, si jo necessito un... tinc una oficina mòbil, com ho faig tot això? Com, com, comencem a ficar antenes a les muntanyes si us doneu una, a llocs que no heu anat durant fa molt de temps, ara hi neu i veureu torres de, de telecomunicacions amb muntanyes, vale? que donen servei a totes les valls. Cada vegada n'hi ha més. Per què? Perquè ara el, la persona que no té cobertura al mòbil s'està desfent a nerviosisme és que me trucaran, és que segur que se m'amora algú i no me podran localitzar. Això és el que pensa tothom i això és la por que, que, que ens fiquen. Jo penso, potser que, no, que ens desenxufem de tant en tant. I si no, proveu alguna vegada. Utilitzeu el mòbil com si fos un, un busca. Com se fa això? Posar-lo en mode avió i després obrir i dir, mira, m'ha trucat fulano, hasta que no el coneixo, desconocido, a què no el truco? Val? Això seria utilitzar el telèfon. I desconnectar-se així de tant en tant, eh, proveu, eh? perquè el nivell que portem de connexions, últimament estem estressats. Eh? 5 minuts. Jo ara simplement us, us passaré uns equips perquè aneu i us mogueu per aquí una miqueta per a veure què, què podem, no sé, vale? Aneu-lo passant. Això és, això, este és camp elèctric i camp magnètic. Simplement canvieu la, la d'això i aneu doncs, buscant on hi ha endolls, etc etc. Aunque posa low battery, perquè clar, s'agota la bateria, continua mesurant igual, eh? Té, aquest és un altre, és igual que aquell, però aquest és selector de freqüències, vale? camp elèctric i camp magnètic. Vale? És el mateix que aquest, però sí, no, no, aneu preguntant, eh? Aneu, aneu... Perquè jo aquí... una tenim el les altes freqüències mòbil, no? No, les altes freqüències és només aquest aparell. El mòbil no podeu mesurar aquest aparell. Sí, se pot mesurar el que és l'electricitat de la bateria i tal, però mm, eh, és, és irrisori pràcticament. Bueno, tipus de, de o una... necessita una distància i el camp elèctric necessita una derivació. O sigui, ja sigui una ja sigui una derivació cap a... Mm, bona pregunta. I llavors, eh, dintre del cos no és el que és pitjor, sinó què és el que ens afecta. O sigui, de quina manera ens afecta un camp magnètic i de quina manera ens afecta a veure, la, el, el camp magnètic el que dona, segons els, els estudis de sempre, que també estan a la pàgina meva, és leucèmia. Està relacionat amb el camp magnètic. Sí, i apareix el que es diu calç dins de la sang, que és una cosa molt, molt estranya, no? Podia estar relacionat, no t'ho puc dir perquè, claro, és que si ho dic jo me dirien pum, però el, el, els punts d'inflexió serien aquí. d'estar més alterat, amb més, més, més hiperactiu, saps? Més, més estit, no et deixen descansar tant, és el que et fa això, que, que tens insomni, perquè és com si estiguessis virtualment, mirant la, l'equip, connectat a la paret tot el dia, l'endoll. Aquí va una... Sí, sí, sí. sí. Freqüència. Sí. Està magnètic, no? Està magnètic. Mira, o, mentrestant us ficaré en, en silenci perquè és que si no no podíem entrar i aneu mirant el que és l'alta freqüència, val? aneu, aneu moguent-se, no sé, vosaltres mateixos, aneu passant-lo i, i si teniu algun dubte m'ho comenteu. Aquí només hi ha un camp a mesurar, o sigui, aquí no hi ha pèrdua.